treballar per a crear una marca per a la pedra natural, no s'ha fet res. Sí, sí, res. Señor, señor Terror, yo no, le, perdone, señor, pero... Señor, señor, Terror, señor Terror, yo le, le, le ruego... Sí, que la vehemencia de sus palabras sí. vaya corregida con el tono de voz per què? Eh, jo estic, estic faltant creu... algú al respecte, oh, senyor president? De... Se, senyor Torro. ¿Estic faltant algú al respecte, senyor president? No li està faltant a nadie al no respecte. No estic faltant a ningú al respecte. Però en ocasiones... Puc esperar-me en la vehemència, crec jo, que hi ha llibertat d'expressió, puc esperar-me en la vehemència senyor, que jo crec que senyor Torro, Senyor Torro, si I me com, lo... com que no puc faltar-li a ningú al respecte, Torro, ni me... pense faltar-li a ningú al respecte, la meva vehemència compensa les ganes de faltar el respecte que pugui tindre avui. Per tant, demana al senyor president que siga tolerant en aquesta qüestió. Señor Torro, le aseguro que esta presidencia será todo lo tolerante de lo que sea capaz, pero faltar al respeto se falta en el contenido y en las formas, y no concretamente a una persona, sino a una Cámara, y en este caso a esta comisión. Le ruego, por favor, que modere el tono de su voz a la hora de sus expresiones. Puede continuar, señor Torró. que la libertad de expresión no he res absolutament ofensiu per a ningú. Senzillament estic dient una veritat com una catedral de gran. I és que des del 2009 que s'aprova això, la Conselleria d'Indústria i la d'Economia després no han menjat ni el dit xicotet de la seva mà esquerra per a traure endavant el tema de la pedra natural, el tema de la marca de la pedra. Ni tan sols això, hi havia més coses de les que s'havia compromès, però ni tan sols això. I jo pregunto, Després de quasi 4 anys, és tan greu vindre així a dur pràcticament el mateix que es va aprovar en aquell moment per a què el partit que sustenta el Consell, que és el que va aprovar en aquell moment aquesta resolució, se'n recorda del seu compromís i li faig a present al Consell i compromís? Tan greu és això? De veres que van a votar vostès en contra d'això? A mi, senzillament, això em sembla molt, molt, molt impresentable i molt menys encara defendible.